もう疲れた偉いぞよし始めよう 何も見えない いいか敵は復活できないからな一人一人ワンキルだそしたら終わりだ俺たちが通キルすればいいんだ上からだな 向こう土屋がいるからねスナイパーがいるからそうどこにいるかわかんねえああまあいるとしたら彼だと右右って言ってたから多分バレてる うんまあ正面行ってみるかうわとんでもない音するんだけどあれだろうまがまがしていますなったらフロートの打ち方を教えてくれるか見られそう 意外と意外といないうん。あ、来てる、来てる。撃たれてる、撃たれてる。 ライオンがいる味方いる俺の正面にもいるヒットヒット まだですよ。あるよ。 どそこにいる。うわふ İleri ileri. Harika. that you have ボールクリアゲーム終了